Вот сама Рапунцель, то есть костюм довольно соответствует э, мультяшному герою. Давайте посмотрим товар. В товаре у нас визитка интернет-магазина. И посмотрим, из чего состоит сам комплект костюма. В товаре у нас парик. Рапунцель, конечно же, славится своими длинными волосами. И здесь у нас в комплекте идет парик с длинными волосами. У нас есть несколько вариантов принцесса Рапунцель. Есть с косой, есть просто с длинными волосами. Вот один из них с длинными волосами. Вот так вот выглядят длинные волосы у Рапунцель. Они на ободке одеваются. И здесь такой, э, как бы, сеточка такая идет, паричок. Вот так вот длинные волосы. Вот такие вот ободок с цветочками. Волосы, ну, такие довольно густые так вот парик выглядит. Далее в комплекте у нас брошка. Уже на брошке идет фотография самой Рапунцель. Так вот выглядит. Застегивается. И в товаре у нас идет длинное платье. Платье в пол. Вот так вот выглядит платье. Спереди оно на шнуровке, то есть вы можете развязывать и регулировать. То есть здесь еще большой такой довольно запас внутри. Вы можете регулировать по талии ребенка. Как здесь идет шнуровка, так шнуровка и у нас идет и по бокам. Она тоже довольно большая. Тоже также развязываете и регулируете, либо утягиваете. То есть это очень удобно. Рукавчики у нас здесь фонариком идут, и далее они идут прозрачные, вот такие вот рукавчики с цветной вставочкой блестящей. Здесь у нас по талии идет пайетки идут сиреневого цвета. Вот так вот они все переливаются. Далее низ платья у нас идет из двух тканей. Здесь такой ярко-фиолетовый цвет и сиреневый переливающийся. Разный материал. По низу у нас идет также э, вставка из пайеток и плюс такие бел, белые кружева. Под низом у нас идет подъюбник из фатина сеточка и атлас. Вот так это выглядит внутри. И давайте посмотрим, как выглядит платье сзади. Платье длинное пол. Сзади оно вот так у нас однотонное. Шнуровочка, как я уже говорила. И по спинке у нас идет молния. Вот весь набор комплект костюмчика. Это платье, брошка и парик. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.